i miasteczko Late Chory widziane od strony kościoła w Zlatych Chorach jest trochę pod słońce ale widoczek mimo wszystko zrobił się bardzo ładny o, całkiem nowy bruk czyli taka to jest okolica kościoła w Zlatych Chorach i knajpka, w której mieszkańcy sobie ładnie piją piwko.